हाय मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज मैं फिर से एक बहुत ही कॉमन इशू एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेके आया हूँ उसका सॉल्यूशन लेके आया सॉरी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ इट्स अ स्ट्रेच मार्क्स बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं चाहे वो जिम के बाद हो या प्रेगनेंसी के बाद हो या अचानक से वेट गेन किया हो या वेट लॉस किया हो आपको पता ही होगा कि स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं सबको यहाँ से आ जाएंगे लाइंस पेट में आ जाएंगे lines which we can avoid मतलब स्टिचनेस कोई नहीं चाहता बट वो आ जाती है बिकॉज आप जब जिम जाते हो तो आपको बहुत जोश में रहते हो आप खूब सारे एक्सरसाइज करते हो खूब सारे एक्सरसाइज करोगे खूब सारे एक्सरसाइज करोगे खूब सारे एक्सरसाइज करोगे सब कुछ करोगे और एंड अप हो गए स्ट्रेच मार्क्स के साथ जो आपके लिए बॉडी पे लाइफ लॉन्ग रह जाता है आप प्रेगनेंसी को अवॉइड नहीं कर सकते हो प्रेगनेंसी में पेट बड़ा होता है और जब बच्चा हो जाता है तो वो वापस से जब रिड्यूस होता है आप देखेंगे और बहुत सारे लाइन्स पड़ जाएंगे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे which is unavoidable until unless आप उसको प्रॉपरली स्टार्टिंग से केयर करें तो केयर कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा आज डॉक्टर अवनीत गुप्ता इलास्टोटर्म यूज़ कीजिए this is a very good cream to prevent stretch marks जैसी आपको लगे कि आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं या आने वाले start using this cream guys आपको होगा व्हाइट टाइप के स्ट्रेच मार्क्स हो या रेड टाइप के डीप स्ट्रेच मार्क्स हो ये सब पे वर्क करेगा ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को नहीं होने देगा अगर आप स्टार्टिंग से लगाएंगे और अगर हो गए हैं आपको बाई चांस स्ट्रेच मार्क्स हैं तो इस वो उसको रिड्यूस कर देगा ये कोलेजन रीमॉडलिंग कराएगा क्या होता है जब हम अचानक से हमारा साइज बढ़ता है बॉडी का साइज बढ़ता है या जैसे लाइक पेट प्रेगनेंसी पेट का साइज बढ़ता है या आप जब बॉडी जब जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी का साइज बढ़ता है तो आपकी जो इलास्टिन कोलिजन होते हैं ना जो स्किन को स्टैंड अप देते हैं वो फट जाते हैं और जब फट जाते हैं तो वहाँ पे वो डिप्रेशन और जो स्कार क्रिएट करता है उसको स्ट्रेच मास्क वो बहुत ही भद्दे लगते हैं बहुत ही गंदे लगते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्ट्रांगली कि अगर सीजन आएगा बहुत सारे लोग जिम जा रहे होंगे प्रेगनेंसी अगर आपको हो रही है आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग दिस लास्ट ड्रम और अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स हैं तो आप तब भी यूज़ कर सकते हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देगा और स्टार्टिंग से लगाओगे तो आने ही नहीं देगा और अगर आ चुके तो आपको उसको रिड्यूस कर देगा कम कर देगा ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लोग परेशान है तो उसके लिए मैं सोचा कि मैं अच्छा प्रोडक्ट लेके आऊँ मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आए थे but I have personally use this लास्ट ड्रामा मुझे खुद पर्सनली पसंद आया ये प्रोडक्ट तो ये क्या है इसके अंदर रूम में रेटिनाइल पालमिनेटेड है एलियम सेपा है पेप्टाइड एंड वाइटामिन है which which remodel collagen and elastin तो कोलेजन एंड लास्टिन को रिमोडल करता है और ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को ख़त्म कर देता है आपको आने नहीं देगा तो गाइज अगर आपको कोई भी स्ट्रेच मार्क्स हैं तो प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए ट्वाइस अ डे अप्लाई करना है एप्लीकेशन अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं तो वहाँ पे दिन सुबह एंड शाम you have to apply twice a day this इलास्ट्रम क्रीम फर्स्ट बाकी uh, my professor strongly firstly try a small patch test before doing this if you are not getting any Firstly, firstly, I will suggest you to do a small patch test. Uh, take a small amount and just apply and see and wait for a day. If you are not getting any reaction or something, as such होता नहीं है but एक लाख में एक पेशेंट को हो सकता है तो if you are not getting any reaction you can use it regular मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये मेल फीमेल सबके लिए कॉमन है आप सब लोग आराम से यूज़ कर सकते हो प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हो उसको और उसको यूज़ कीजिए इसकी प्राइस है फोर सेवेंटी सेवन आपको मिलेगा कहाँ पे ये मिलेगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लेस्कोमेक डॉट कॉम आपकी फेवरेट साइट पे वहाँ पर जाइए परचेस कर लीजिए मैं इसकी लिंक डाल दूंगा और थैंक यू बोलना मत भूलिएगा मैं इंस्टाग्राम पे वेट करूंगा आपका मेरी आईडी डॉक्टर अरविंद गुप्ता वहाँ पे आइए मेरे से बहुत सारी बातें कीजिए अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो फोटोज में जाके कमेंट कर दीजिएगा मेरे को फर्स से दिख जाएगा मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूंगा कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करने की गाइस कोई भी क्वेश्चन पूछो प्लीज़ अपना पूरा क्वेश्चन लिखिएगा अपनी फोटोज के साथ जो भी आपको एक्ने है तैकने की फोटो लेके भेजिए आप कोई भी इशू है आप इशू की आपके बाल नहीं है बाल झड़ रहे कुछ भी आप स्कैल्प तो की फोटो लेके भेजो और कंप्लीट आपका एक मैसेज में पूरा मेरे को लिख के आपकी प्रॉब्लम भेजो तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगा बिकॉज सौ दो सौ तीन सौ मैसेज डेली आता है मैं मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मेरे को जो ऊपर दिख जाता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ तो मैं आप जस्ट लिखते कई बहुत सारे मैसेज आते हैं हाय सर मैं उसको बोलूँगा हाय फिर बोलेंगे सर मुझे कोई इशू है मैं बोलूँगा बताइए अभी फिर रिप्लाई आएगा सर मुझे एक्ने हो रहे हैं मैं बोलूँगा पिक्चर भेजो फिर वो पिक्चर भेजेंगे फिर मैं उसको दवाई बताऊंगा तो स्टार्टिंग में ही बता दो ना क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है मेरे को बहुत सारे रिप्लाई करने पड़ते हैं आपको वेट करना पड़ता है मैं देखता हूँ जब देखूंगा तब रिप्लाई करूंगा just write your whole problem complete problem issue आप लिखो वहाँ पे कि सर मुझे एक्ने है मेरे को ये इशू आ रहा है या मुझे ऐसा सा है मैंने ये दवाई खा चुकी हूँ या ये खा चुका हूँ या मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला या है मेरी ये फोटोज़ है ये है और मैं एक बार देख के उसको रिप्लाई कर दूंगा ये मेडिकेशन आप ले लो सिंपल बाकी हाय हेलो तो हम करते रहेंगे हर बार मैं आता हूँ आपके पास मैं लाइव भी आऊँगा मैं हाय हेलो करूँगा बट प्लीज़ मैसेज में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ हाँ, बहुत सारा बोल दिया तो वेट क्या करो जल्दी जाओ लेट्स डॉट कॉम पे और रूम को ले लो स्ट्रेच मार्क्स के लिए बेस्ट है आपकी बहुत सारी है मुझे पर्सनली पसंद है